ज्वाइन करो माई टेक स्टैंडर्ड को पाओ सारी क्वालिटी वीडियो बिना किसी देरी के If ever I had a video hello दोस्तों तो कैसे हो आप सब होप आप सब सही और मस्त हो गए यार तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो बस यही समझ लो कि अब ये चीज़ होने वाला है और होने वाला नहीं बस ऑलमोस्ट हो चुका है बस इसमें थोड़ी सपोर्ट आपकी चाहिए मैंने तो ऑलरेडी इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया है तो गाइज अब बात करें हमारे ये प्यूडी पाई बाबा है कौन तो प्यूडी पाई एक यूट्यूब चैनल है जो एक रोस्ट करता है जस्ट लाइक यावर कैरी मिनाटी तो कैरी मिनाटी भी इनसे इंस्पायर और बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो इनसे बहुत इंस्पायर हैं मतलब एवरेज रोस्टिंग चैनल और ये एक सिंगल क्रिएटर है इसलिए बहुत सारी जो दुनिया भर के जो ऑलमोस्ट यूट्यूबर्स हैं और कोई भी हैं वो इनके सपोर्ट में आ गए हैं लेकिन आप एक यूट्यूबर को सपोर्ट करो भाई लेकिन आप किसी कंट्री को नहीं बोल सकते हो कि ये गलत है जैसा कि इस वीडियो में जो डिस्ट्रैक्ट टी सीरीज़ को लेके प्यूडीपाई ने बनाया था जैसा देख ये जो इंसान है इसको गौर से देखो गौर से देखने पे लगता है कोई कुपोषण का रोगी आके हमारे सामने खड़ा है और क्या रोस्ट करता है इतने गंदे से इसके रोस्ट रहते हैं कि मतलब कि आप खाली हंसेगा बत्तीसी बाहर निकाल के वो भी दांत निकला हुआ चला है इंडिया को बोलने और ये जो बंदा है मतलब खुद को इतना मतलब कि भरे पर गालियाँ जो दिया है पूरी चैनल पे जो इसका डिस्ट्रैक्ट जो इसने बना रखा है उसमें आप इसको देखो देख के बताना ज़रूर कि आपका खून खोला कि नहीं इस चीज़ को देख के क्योंकि आप एक चैनल को बोल सकते हो लेकिन आप एक कंट्री को सीधे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो तो आप देखो But you in the year you lose So best think you haven't won When I'm through with you We're gonna be completely fucking done I review you Zero vibe is gone So come on T-Series Looking hungry for some drama You should ooh. the population in your nation But I got 90 rolls of the world's a whole, your defecation Multipadlo, what the fuck is that even supposed to mean? Your language sounds like it come from a mumble rap community अरे भाई इसको कोई समझाओ इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं कि वो बोलते हैं और जैसा तेरे में क्या है बे तेरे में है क्या एक अंग्रेजी की माँ बहन एक करके रखे हुए हो और गाइज जैसे कि आप देख रहे हो पूरी की पूरी दुनिया मतलब कि पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया को पीछे करने में और प्यूडीपाई के सपोर्ट में लगी हुई है तो आप एक चैनल इतनी बौखलाई हुई है पूरी वेस्टर्न कंट्री की कोई इंडियन चैनल कैसे यूट्यूब पे अपना राज बिठा रहा है और नंबर वन होने जा रहा है तो आप इस चीज़ पे देखो पहले इनका इंटरव्यू फिर बताना क्या ये चीज़ सुनना सही लगता है क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे क्या इंडिया ऊपर नहीं आना चाहिए So come on, T series, looking hungry for some drama. It's just an, it's like Bollywood shit. it's just a bunch of Bollywood shit. I was looking at the population of India. These motherfuckers have like 1.4 billion people in India. If I was Indian, pff, I'd be crushing it. The Indian sense of culture and entertainment and masculinity and femininity and all these things are so different. It's just an interesting thing to behold. And aren't all Indians the goofiest people you've ever met in your life? और जहाँ तक बात है तो एक मिस्टर बीस्ट नाम का एक चैनल जो इसके सपोर्ट में कभी कुछ करता है कभी कुछ हरकतें करता है कभी जाके वॉशरूम में जाके इसके टी सीरीज़ के बैनर लगा के फेंक देता है कभी लात से कुछ चल रहा है कभी जला रहा है मतलब कोई भी इंडिया से चैनल क्यों नहीं इसके सपोर्ट में आ रहे इंडियंस चैनल्स भी कुछ ऐसे हैं जो प्यूडीपाई के सपोर्ट में है माना वो इंडिविजुअल क्रिएटर है लेकिन क्या पता आपको पता है कि वो अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं जो भी वो अपना मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं क्या करते कोई उसका स्क्रिप्ट कोई और बनाता है एडिट कोई और करता है बस ये कैमरे के सामने आके अपनी बत्तीसी बाहर निकाल के जो भी करता है वो कर देता है और कोई मज़ा नहीं है यार क्या गधे की तरह शक्ल बना के क्या आप किसी चीज़ को रोस्ट कर इसी को रोस्ट कहते हैं हमारे कैरी मिनाटी भी हैं जो इस चीज़ को बहुत सही से रोस्ट करते हैं तो इंडियन यूट्यूबर्स हो हाँ टी सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब गाइस सपोर्ट करने के लिए कुछ करने का नहीं है बस जाने का चैनल पे और अगर आपने प्यूडीपाई को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो प्लीज़ जाओ उसे अनसब्सक्राइब करो और अगर टी सीरीज़ को फॉलो कर रखा है तो वैसे ही रहने दो यही भाई और हमेशा इंडिया को ऊपर रखने की कोशिश करो क्योंकि इस ज़मीन से हम लोग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जुड़ी हुई है तो हम इस चीज़ से दूर नहीं भाग सकते India is our country we should proud of it and हाँ जाके टी सीरीज को फॉलो करें एंड मेक इंडिया प्राउड क्योंकि यूट्यूब हमारा है दोस्त अगर यूट्यूब इतने सारे क्रिएटर जो भरे पड़े इंडिया में अगर वो चाह गए तो यूट्यूब पे कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का कोई नहीं टिक पाएगा और गाइज एक बात और हमारे चैनल पे चल रहा है वीवो वी इलेवन प्रो का गिव अवे तो जाओ मेरे जो टेक अपडेट्स वाले दो वीडियो हैं उस पर जाओ जाके देखो आपको करने का क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और जल्दी जाओ चेक करो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई टैब में दोनों में तो जाके आप वहाँ से देख सकते हो अभी क्लिक करो और देखो उस वीडियो को